موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ نے ارشاد فروایا موسیٰ جی جی مولا سادہ کی یار ہے

موسیٰ جی جی مالک وہ گندگی دا ٹھیرے روڑی تک رہے رہے ہو جی مالک بیک ہیں ساڑھا تھے کہ یار ہے ہے مر گیا نے اسے اسے نو نو دیتا اٹھاؤ غسل جنادہ پڑھو تے دفناؤ موسیٰ اللہ علیہ السلام ویلے اس بندے نو اٹھاون لگے اپنے بھی آگئے گئے بیگانے بھی آگئے انہاں آکھے جناب کی کرن لگے ہو فرمایا اللہ والوں حکم ملے اس نو چانا ہے غسل دینا ہے تکفین کرنی ہے جنادہ پڑھنا ہے تے دفنانا ہے انہاں کہ جناب اس نو ہاتھ نہ لانا فرمایا خیر ہے انہوں نے کہا گناہگار ہے بد کردار ہے ایبی ہے پاپی ہے شرابی ہے یہ ہے وہ ہے موسیٰ قلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر ہم کلام ہوئے مالک تو کہنا یار ایک دن گناہ گار تو کہنا یار ایک دن بد کردار تو کہنا یار ایک دن مکار تو کہنا یار ایک دن بد پریزگار توجہ رکھنا بڑی آئی آئی ہے پاپی ہے شرابی ہے اب قدرت آئی موسیٰ میں رب ہاں میں سچ ہاں بھائی رب سچا ہے کہ نہیں ہے سچا ہے نا پر سچا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بن دیا نبی شیلا بڑی مہربانی بس دو شیر میں دینے تھوڑے تو جو واسطے بڑی مہربانی بڑی محبت رات میں رب ہاں میں سچ ہاں میں حق ہاں جھوٹے بھی نہیں مالک کی میں گناہگار تھا بد کردار تھا ایبی تھا پاپی تھا شرابی تھا لیکن ایک دن تو ریت کی تلاوت کر رہا تھا تلاوت کے دوران میرے محبوب کا نام آیا انہیں چومکی اکھیاں نہ لایا موسیٰ جی اور یار دی یاری تکا یا دی گناہگاری تکا یار دی یاری تکا یا دی بد بدکرداری تکا یار دی یاری تکا یا دی ایبانو تکا یار دی یاری تکا یا دی پاپانو تکا یار دی یاری تکا یا دی یاری نو تکا اب رب کعبہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جی مالک دوبارہ جاؤ ان کی حکم ہے اس رچاؤ خسل دیو تکفین کرو جنادہ پڑھن تو پہلے اعلان فرماؤ حضرات جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ جنتی ہو جائے گا وہ جنتی علامہ صاحب تشریف فرمائے میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں حضرات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تیرے میرے آقا کے نام کو چومتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے جس کے دیرے پر نبی کا ذکر ہو راجہ جمروز کا مقام کیا ہوگا تو جو رکھنا ذرا جنابے راجہ جمیل کا مقام کیا ہوگا ہاتھ نیچے نہ رکھنا ہاتھ بلند کرنا کا کلم اٹھا اس سے پہلے ایک اردو شاعر کہتا ہے کہتا دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزت کیسی دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزت کیسی پھر سر رحج یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے فرشتو میرے آمال نہ تولو ٹھہرو پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے اردو شہر کہتا ہے ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل ناکار کے کاموں کے لیے ہے آدھائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے میرا ایک سوال ہے جب بندہ قبر میں اترتا ہے پہلا سوال ہوتا ہے بتا رب کون ہے اللہ ہے دین کیا ہے اسلام ہے اب چاہیے یہ دو سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے جائیں تو پھر تارا لگ جانا چاہیے بخشش کا بہانہ ہو جانا چاہیے لیکن جب ہم نے میٹر کے پیپر دیئے تھے بڑی دیر کی بات ہے توجہ رکھنا کسی کسی ریزلٹ کار پر تارا لگا تھا کیوں امتحان والوں نے کہا تیتیس نمبر اس نے لیے کھچ دھوکے دو ساڑھے والوں دے دیو تارا لگ جائے گا قبر کے سوالوں میں تارا نہیں لگے گا حسین کے نانا کی عزت کا سہارا لگے حضور کے چہرے کی زیارت کروائی جائے گی سوال ہوگا بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے اس آقا کے بارے میں عقیدہ کیا تھا راجہ جمروز صاحب راجہ جمیر صاحب اور ان کے باقی حباب ان کی فیملی کے وہ لوگ جو اس وقت اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں یا آپ کے یا میرے بڑے قبر میں چلے گئے جب ان سے سوال کیا گیا جائے تو پھر کہیں گے کیا پوچھتے ہو فرشتو ہم تو بن دیکھے کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب پنجابی شاعر کا کلم اٹھا پنجابی شاعر کے ہے دوست ہی نہیں میں جنتی ہاں سبحان اللہ جنو مانے بولو جنو پورا دل لہا کے بول جدا عقیدہ ہے جدا عقیدہ ہے جدا میں سونے نبی دوں دی میں نو پتا ہے کوئی جاکتے ہیں کوئی چودری ہیں کوئی راجہ ہے کوئی ملک ہے کوئی شیخ ہے کوئی کچھ بھی ہوئے کسے برادری دو ہوئے وہ بندہ ہاتھ نہ چکے برادری ہے نہیں ہاتھوں نے چکنے جنو جنہوں مانے میں کچھ بھی ہیں بادت میں زمیدار ہوں بادت میں یہ بھی لہا بادت سب کچھ ہے لیکن اللہ ہے شکر ہے میں نبی پاک دا امتی ہوں وہ بدا چکے گا وہ بدا چکے گا میں ساجد بھائی آپ کی پوری ٹیم کے حوالہ سے ان بندوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہاں تک جاتے ہیں دوست بھی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں دوست بھی نہیں میں اب ہاتھ نہیں چڑی ہاتھ نہیں چڑی ہاتھ بلند کر کے بولو گے دوست ہی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا میں سونے دا کیمرہ میں بھائی اس بندے کا ہاتھ کیپچر کرنا ہے جس کے ماتھے کی لکیر یہ کہہ رہی ہے کہ میں چیکر بن کے نہیں بیٹھا میں در مصطفیٰ کا نوکر بن کے بیٹھا جس کو جتنا مان ہے جتنا ناد ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا دوست ہی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا میں سونے دا میں سونے دا اے میک میرے کو لے لو تسیہ شیر پڑھو اس گیڑ تو لے کے اس گیڑ تک میں تمال پا کے آکھاں گا میں سونے دا امتی ہوں کوئی فتوہ لاندہ دے لاوے پیا مجھے کسی کے فتوے سے ڈر نہیں مجھے مان ہے کہ میں حسنین کے نانا کا امتی ہوں سنی ہوں غلام اہل بیت ہوں غلام صحابہ ہوں غلام اولیاء ہوں جس کا عقیدہ ہے آج چھڑو راجے ہو جٹ کو بٹ کو ارائی کچھ بھی ہو پیچھے رکھ دو ہاتھ وہ اٹھائے گا یہ دا عقیدہ ہے دوست ہی نہیں میں جنتی ہاں میں سنے دا میں سنے دا سونے اے سونے دا ساجد بھائی آپ کی ٹیم کے ذریعے میری آواز دنیا کے کونے کونے تک جا رہی ہے اگر نہیں جاتی تو آج پہنچا دو بتاؤ دنیا کو رہنے والوں کو آج راجہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے اعلان کرے چاہے کیمرے کے سامنے بیٹھا ہے چاہے اپنے موبائل کے سامنے بیٹھا ہے جدھر بھی بیٹھا ہے عقیدہ ہے بولو اگلے دو ناتھانوں کو بغیر نقابت کے دعوت وعدہ رہا میرا آپ سے دوست کی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے میں سونے دا میں سونے دا میں سونے دا میں سونے دا امتی ہاں میں سونے دا ہاں میں سونے دا ہاں میں سونے دا امتی ہاں الہ الا اللہ تو سبھی نے پڑھا کوئی آدم صفی اللہ پڑھا کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ کسی نے کہا اسماعیل زبی اللہ آج بھی لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اس کے باوجود کو افضل نہیں ہوئے آقا نے فرمایا میری امت سب امتوں سے افضل ہے اور سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی جنت میں جائے گی برات نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے بول دوست بھی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا میں سونے دا میں سونے دا میں سونے دا بس دو شیر دو شیر میری نید دور قسم ہے بچے اے بچے بچے بچے بچے بچے یہ یہ یہ چھوٹے چھوٹے عقیدے کے کے سچے عمر ہیں لیکن جب یہ ہاتھ اٹھا رہے نا میرا جی چاہتا ہے جوڑے چوکے بھی سر رکھ لوا اس لئے یہ بھی کہہ رہے ہیں دوست کی نہیں میں جنتی کیونکہ مولا علی دا فرمان ہے کہ مولے کبلا آپ کو شام دے بہت شکریہ آپ فاضل ہیں بھیرہ شریف کے اور میں نوکر ہوں بھیرہ شریف کا توجہ جناب بڑی میرے اشتہار دیکھا میں بڑا راضی ہوں آپ کے نام پر توجہ میرا بھائی مولے علی فرماندن وضو کرو تو جوانوں کی طرح ٹھیک ہے نماز پڑھو تو بوروں کی طرح دعا مانگو تو بچوں کی طرح بچے سامنے بیٹھے ذرا ہاتھ بلند کر کے دو شر پڑھنے نہیں جاتا دو سکھی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉੱਤੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਜ਼ੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਜ਼ੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਨਾਲ ਜਜ਼ੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਅਹਲੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਹਲੇ ਹੱਕ ਦਾ امتی ہاں کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں یہاں پہ نعرہ حجرہ شاہ مقیم کے سادات کا لگا کیوں لگا آج راجہ برادران سے پوچھتا ہوں یہ کہتے افتخار رزوی آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پوچھتی ہاں آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پشتی ہاں کیونکہ میں سونے دا میں سونے دا ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਤਰੇਗਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊ ਜੱਟ ਹੋਊ ਚੌਧਰੀ ਹੋਊ ਫੁਲਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲੀ ਹਾਊਸ ویکھیا ویکھیا جائے بندہ بھی ہوش نہ ہو <laughs> مولا علی دے نام نام علی دا دا دا دا علی علی علی علی دا علی دا علی دا جہاں بندے مولالی انج بیٹھے نے نا انج کر کے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں نے کل پوچھنا چاہنا علی تو بڑا پیر کیڑا ہے کوئی ہے پھر کنجوسی کیسی میں گل پہ کرنا پوچھ بندیاں دے امام کلو پوچھ مجدد اعظم کلو مجدد اعظم مجدد دین و ملت حضرت سرحند کا بادشاہ مجدد الاسانی کے اندر بابے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری ولی تک قیامت کی صبح تک جتنے ولی آئے جتنے گزر گئے جتنے موجود ہیں سب کے پیشوا کو علی کہتے ہیں تو پھر ایک وری ٹیل لگا کے کہہ دیو جس نے لکھیا نام علی دا میں ایک ایسی تختی ہاں میں ایک ایسی تختی ہاں اصل سے حاکم آپ ہے سونا میں حاکم تے وقتی ہوں سامین اگرامی میں آنے والے مشائق کو آنے والے علماء کرام کو بالخصوص پیر سید شفقت علی شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ کاری جان محمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے انتہائی خوبصورت مہمانان اگرامی گرامی میں جناب عزت ماب آج کی محفل کا جو حسن بنے علامہ پروفیسر نوید اقبال صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں زینت الحفاظ نجم فخر القرا جناب عزت ماب قاری محمد ناصر ساکی صاحب دعوت برکات قدسیہ ملتمس ہوں کشمیر سے تشریف لائے ہیں آپ احباب حصول برکت کے لیے استقبال کریں